c'est bon, je l'ai. Ok, bro. Mm. Jaja love, yeah. I did it on. On peut rien faire pour que ça change tellement mélange La joie de vie constant de jour en jour Grandit comme un arbre qui fleurit Sans tu tes poumons qui respirent cette saveur, cette saveur C'est l'air de la vie avec ses douces mélodies yeah. Apprécie ce feeling Et Ne t'étonne pas si sinon t'es tu le turning 30 I sing for you everybody Every night and every day Fenu ama ohi Dehi mene tura vono te e tau api Fatura to ta tau reo Fatura to ta tau natura Natura, natura que ça change tellement mélange La joie de vie constant de jour en jour Grandis comme un arbre qui fleurit Sans tu tes poumons qui respirent cette saveur, cette saveur C'est l'air de la vie avec ses douces mélodies Apprécie ce feeling et oublie d'où tu viens et d'où tu vis